Hello dan Assalamualaikum bersama saya Software dan kita kembali semula dalam Soft React. Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 4. Tanpa memuasa, jomlah kita tengok. Maaf Datuk. Mata Tapi at least, at least untuk pinggiran eh, lah. Cop, cop. Nanti dulu. Datuk? Apa kata kita sambung lepas saya selesai nanti? Saya akan terangkan semuanya. Kamu akan nampak. Tiada ya. apa yang perlu dirisaukan. Ya, kena ada penerangan lah baru faham kan. Uh. Tak tahu dah Vibe vibe dah tak, berapa Tak berapa dah ada ni Belum beres lagi mainnya Ha? Kau dengar tak? Dia pun tak tahu dia nasib baik weh Haa ai batu api betul Tu geng Dia kacau kau Dia kacau kita semua Yelah oh. tapi tak perlulah kot kan Jangan risau Apa batu balas batu Kita orang ada Cik Hahaha <laughs> Apa benda tu yang hantu? Hello? Dia orang prank kan dia? Ya. Kabar gue juga? Dah, dia orang prank ke? Dah. Kenapa nak kena buat macam ni weh? Eh! <laughs> Apa benda siap? <laughs> Wah, dia boleh camouflage jadi T-form eh? Okey, dah boleh on lampu. Tiba jadi apa-apa eh. job guys. Misi ya, Kai yang hack lampu. Yeay. Ya, aku dah agak dah. Moon punya suara. Ingatkan hebat sangat. Jadi, gimana kita balas mereka? Lah, ni balas-balas ke? Filler episod ni. Tunggu masa je. I guess. Benda ni patut ada kat sini ke? No! Oh, ada orang. Oh, no! Ada orang sabotage! tak jumpa lagi ke? Ya, Aru pun sama juga. Aru, Usah juga. Kenapa seletip ke apa? Kenapa dengan Oh, ada orang conteng eh. Alamak. Apa buat pandang? Siap apa <laughs> Moon memang betul-betul agresif eh. Ah, makanan dia ke apa? Pedas eh. Aduh. <laughs> oh, balik uti canai. Sedap. Hmm. Lah ni ke saya kena denda ni. Eh, dah habis lah ni. Oh, comot pun ada. Habislah, habislah. Berhenti! Uh. Ah, memalukan. Mana boleh baling-baling? Diorang yang mula dulu. Peduli apa? Korang semua sama-sama ejen mata. Macam mana nak lindung cyber raya kalau masing-masing perangai macam Samsung? Kau ingat Mama jadi juara dulu sebab main-main macam ni ke? Oh, kena ingatkan lah kan. Kena serius sikit lah. Sebab apa hey. Eh? RO dia kan? Itu kau pantang kan. Kira macam kau hina kan. No dia more punya Mr. Nice. Kai. Aha! Kau akan berhadapan dengan droid mata. Tapi hati-hati. Droid mata? Droid kali ini tidak seperti yang kamu... Oh, setiap elemen ni. eh. Mereka telah di-upgrade untuk menjadikan arena lebih mencabar. Objektif kamu adalah untuk menawan capture point dan kemudian pertahankannya sehingga masa tamat. Apa Aru dah... Ooh! Dia pakai lah sekarang. What? Dia bersatu dengan Aro Nice Okay Dah invisual laju Oh sangkut Oh ya yeah, Rudy punya ni Settlekan Yup Nice one Cara individu mengikut bilangan droid yang kamu tumpaskan. Oh, bukan timbuk lah. Markah terendah akan disingkirkan. Oh, tersingkir kan? Tersingkir? Hmm, kita kenalah halang diorang. Takkan nak biar je? Aku tak perlu buat apa-apa selain fokus pada pertandingan hari ini. Ya, ni Alisha punya mentaliti lah. Ha. Alisha? Alisha? Tamatlah prank-prank ni. Sudahlah kan. Wah, Alisha dengan Bo. Nice weh. Baru dah nampak weapon dia. Oh, macam overload lah. Ui, dia tembak. Dia aim... Gang dia sendiri? Dia aim Kim? Oh, dia bergaduh sama Siri. Apa ni, Kai? Ish, ni yang kacau lah Ali. Tapi kenapa, Kim? Ah, sudah. Apa dia? Apa dia orang tengah buat ni? Gaduh sama Siri pula. So, masing-masing kita tolak markah lah. Jom, masa untuk campur. Ah, sudah. Ha. Ah, datang dah. Tepi. Ya. Oh, dah kena kat tangan dia tak boleh buat apa dah kan. Ha. Tak boleh kontrol. Ha. Tapi kenapa? Oh my god. Kenapa macam ni? Ah, ha, datang dah karya. Dengan kad dia. Ah, jam dah. Datang dah. Ah, <laughs> biar dia settle kan. Habis semua dia kontrolnya. Haa. Tapi kat sini aku rasa salah ni lah Apa uh, Geng-geng uh, cyber raya ni Pengecut Kurang pengecut Sebab dia orang macam tak stop lagi eh Aku Dah Pengsan dua-dua kamu pilih untuk menghina pertandingan arena. Oh, sebab dia ni tembak dari jauh. Permainan tamat untuk kamu semua. Rasanya Ali yang tak sabotaj kan ha. Dia fokus dengan Alisha I guess Ali come on Mungkin Kim boleh tolong Oh dia guna dia punya ni ha Electromagnetic Yeay Kau cakap ada potensi Bukan kontrol punya weapon je Boleh kontrol ni juga Apa-apa dia Oh elektromagnetik Oh sama-sama Okey. Oh, datang kau semua kapten-kapten lawan. Awak boleh lontar sepihan robot, Obul? Oh. Okey. Oh, dia suruh Ali baling serpihan robot. Apa lagi ni? Guna. Ada orang protect. Oh, Karya protect. Okay. Hebat serangan. Wish, jatuh eh. Jangan risau. Dia akan okey. Uh, top 3. Pas serangan ke atas perdana. Satu dunia boleh nampak. Oh, ni movie, ada. movie. Pimpinan yang lemah buat kita makin terdedah. Yelah, eh. Dia punya Tapi, tempat utama kena serang. akan mengubah semua tu. Dengan hubungan yang saya jalinkan, kita boleh dapatkan sokongan. Kenapa international diplomatik? Relationship. Siapa yang kita boleh percaya? Eh, bukan kamu yang lagi tahu. Hmm? Saya rasa tak ada bezanya dengan kamu punya uh, program ejen muda antarabangsa. Tahu, oh, saya tahu. Setiap perubahan ada cabarannya. Tapi saya pasti, bila dah berjaya nanti, tiada siapa yang akan berani menentang saya beraya. Oh. Still, still aku rasa big dream. Okay, tapi kat sini yang dia, dia nak cakap adalah dia nak buat apa perhubungan dengan orang luar negara untuk nak nak pastikan saya beraya ni jadi paling kuat sekali. Ha, dia menggunakan mungkin apa kepakaran teknologi orang luar sikit tercampur dengan kepakaran dalam saya beraya buat something yang lebih hebat. Ha, lepas tu mungkin dapat uh, apa pertolongan, dapat pelindungan macam tu lah lebih kurang. Tapi rasa macam terlalu besar sangatlah dia punya impian dia. Tapi apa pun, itulah dia. Uh, ah, episode 4 uh, ah, Agent Ali Season 3 Episode ni memang Kita boleh tengok yang Diorang ni tak serius dia orang main prank-prank semua First Yelah kan Aku rasa ni episode filler je Sebab tu Kita punya ketua-ketua Kena turun lawan juga kan And then Sekarang yang tinggal top 3 Ali Kim dengan Elisha aje. So tak macam mana kan? So, kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa, uh, korang boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang. Untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.